Got drunk off your love, And I lost myself again You hit just like a drug para enloquecerme Pero voy a draw the line Que yo ya sé que es de ti I got to stay away, got to stay away Sé que como un trofeo quieres tenerme Pero I don't need no one Que yo ya sé que es de ti I got to stay away, got to stay away